Bonsoir à tous Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée euh, sur Facebook. Enfin en tout cas j'avais mis un sondage et en fait, c'est la vidéo sur ma collection de perruques qui avait remporté les suffrages. Si vous ne me suivez pas sur Facebook, je vous ai mis là, juste en barre d'infos, euh, mes coordonnées sur Facebook pour me suivre, ainsi que sur Instagram. Je poste régulièrement mes photos en tant que modèle, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, allez-y. En plus, la plupart des perruques que je vais vous présenter ont été prises en photo, donc sont dans mes albums. Je vais vous expliquer aussi comment on met la perruque. Alors, je vais faire une explication très très rapide. Ça c'est pareil, si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur les façons de coiffer la perruque, comment l'installer correctement, comment coller euh, les perruques avec un, un lace front. N'hésitez pas aussi à demander en commentaire, je me ferai un plaisir de faire la vidéo. Donc dans celle-ci, je vous présente deux types de perruques. Vous avez les perruques évidemment les moins chères qui sont faites avec euh, un front et un top, on va dire en plastique, euh, avec une raie qui se voit assez fort. Et ensuite vous avez la catégorie, donc ce qu'on appelle lace front, avec un tulle juste ici au bord qu'on peut coller ou pas hein, selon, selon vous mais normalement on colle en fait euh, au contour, euh, sur les contours du visage pour que vraiment la perruque tienne bien et qu'on ne voit pas les cheveux en dessous. Alors aujourd'hui pour la vidéo je ne l'ai pas collée parce que on va dire que j'en ai quand même pas mal et la colle peut être irritante, j'ai une peau très sensible donc veuillez m'excuser mais je vous ai juste fait une vidéo récapitulative de mes perruques. N'hésitez pas à demander je suis là pour ça. Donc cette perruque je l'ai reçue euh, toute bouclée. Et en fait, elle me plaisait pas, ça faisait un gros gros visage, c'était pas très joli, les boucles étaient pas placées correctement. Donc j'ai pris un fer à lisser en mettant sur 180 euh, degrés et j'ai lissé la fibre. Alors évidemment euh, c'est irréversible, c'est-à-dire que si je la lave elle reste raide, elle ne devient pas bouclée, euh, contrairement à un vrai cheveu qui lui reprend sa forme. Si vous voulez voir une vidéo explicative sur comment boucler les cheveux synthétiques ou les raidir, n'hésitez pas à me demander. Pour commencer, il faut préparer votre chevelure à recevoir la perruque. Donc moi je fais deux tresses, en fait assez plates, avec un élastique noir assez fin pour pas gêner justement et faire un trop gros volume. Ensuite, je viens utiliser des bonnets. Donc là, ce sont en nylon. Vous avez plusieurs couleurs et plusieurs sortes de bonnets pour cacher vos cheveux. Moi, j'utilise ici celle que j'ai reçue avec mes perruques pour vous montrer, c'est plus simple. Donc ça ressemble à un collant résille que vous venez passer par le cou, ensuite vous remontez et vous venez emprisonner tous vos cheveux à l'intérieur. J'utilise aussi de la laque pour pouvoir bien rentrer les petits cheveux. Ensuite, J'aplatis le bonnet et je viens fixer avec une épingle. Et voilà, vous êtes prêt à recevoir la perruque. Donc vous faites bien attention à mettre les côtés en place. J'ai aussi acheté, pour customiser mes perruques, des franges en cheveux synthétiques, donc vous pouvez aussi en acheter en cheveux naturels, et ça vient se positionner comme une frange classique. Derrière, vous avez des pinces, il suffit d'appuyer dessus pour les ouvrir, Ensuite, vous venez les fixer sur votre chevelure ou sur votre perruque. C'est très rapide et efficace. magnificent program de distinction by that master hand, that connoisseur and dilettante, un untiring seeker of new talent, Sylvester Macaron. Symphony Maestro Michel Mouse, who is to be our guest conductor for this evening. now the maestro is approaching the podium. He raises his baton, and we hear j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mis tout mon petit cœur dedans, ça m'a pris quand même toute l'après-midi, donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'aide beaucoup, surtout pour la visibilité euh, YouTube. Et comme je suis nouvelle, j'en ai bien besoin. Je suis ravie d'être avec vous, je suis ravie du retour que j'ai sur mes premières vidéos. Alors évidemment c'est qu'un début, ça peut pas être parfait, mais je compte m'améliorer et en tout cas je vous aime énormément et je vous remercie de votre soutien et de tous vos commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. A bientôt. Bye